नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया हरियाणा के पानीपत में एक महिला विधायक को एक शख्स द्वारा थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है दरअसल गांव सरदेहड़ी में क्षेत्रीय विधायक संतोष चौहान एक कार्यक्रम के बाद लोगों की समस्याएं सुन रही थी इस दौरान तलविंदर नामक शख्स ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया तलविंदर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है आज मैं तेनू छडांगा नहीं मैं तेनू जान से मारांगा इन्हीं शब्दों को कहकर गांव के तलविंदर ने विधायक संतोष चौहान सारवान को थप्पड़ चढ़ दिया दरअसल विधायक गांव में हुए कार्यक्रम के बाद लोगों की समस्याएं सुन रही थी तभी ये युवक आया और अचानक से विधायक को थप्पड़ जड़ दिया ये सब होता देख आसपास के लोगों ने युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया इसके बाद विधायक गांव सिंहगढ़ के रेस्ट हाउस में चली गई पुलिस ने आरोपित तलविंदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि विधायक लोगों से बात कर रही थी और उनकी समस्या का समाधान करने को कह रही थी इतने में ही तलविंदर ने अचानक विधायक को थप्पड़ मार दिया ये पता नहीं चल पाया है कि तलविंदर क्या समस्या लेकर विधायक के पास आया था जैसे ही घटना की सूचना तलविंदर के माता पिता को लगी वो मौके पर पहुंच गए उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और उसका एक मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज भी चल रहा है पुलिस द्वारा गांव के सरपंच की शिकायत पर तलविंदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है तलविंदर के माता पिता का ये कहना है कि उनका बेटा दिमागी रूप से बीमार है लेकिन सत्ता पक्ष से मामला जुड़े होने के चलते पुलिस द्वारा तमाम धाराएं लगाकर तलविंदर को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है पुलिस ने तलविंदर पर साजिश रचने मारपीट करने सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है ये सब होता देख लोगों का गुस्सा तलविंदर पर फूट पड़ा और उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी तलविंदर के माता पिता